que t'as le droit à un continu. Oui. Voilà. Ah, c'est sympa ça, mais je suis full vie. Y a-t-il à gauche Tu veux qu'on aille voir à gauche Y'a rien. <laughs> je suis passé en mode plateforme au cas où, mais bon, ça va pas forcément m'aider. Cutman. Cucut. Bon, je suis hésité, hein. Ouais, ça va. Ouais, ah, voilà, c'est la, la peur de son vide. Ouais, bon, ça va être Elecman encore, hein. Voilà. Voilà. J'en ai marre. En plus, <laughs> je recharge un petit peu de, du truc. Il y a toujours avoir Lekman au moment où j'arrive à son endroit-là. Oh là là, le saut dans le vide loupé. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. Ah, J'espère un peu de munitions. Le il est trop bien. et c'est Trishman. Oh, oh la vache. Ah. Oh là là. Ouais, franchement, il y a de l'idée hein. là. <laughs> ouais. Oh là, c'est un pingouin Ouais. Le un acteur, qu'est-ce que c'est ce truc La finalis. Oh, bon ça. Très très bon. Ça va, c'est pas trop dur Pour l'instant, ça va. Je pense c'est vachement surprenant, c'est bien. Hein. Par contre, il se passe rien. <laughs> c'est un peu long. Merde, c'est des explosions. Ah. ah ça va plutôt falloir y aller sur de la glace ou de l'esquive. un peu répétitif. un petit peu. Ah. Les meilleures blagues sont toujours les plus courtes, tu parais. Euh, un boss. Bon, alors là, je vais sortir Gutsman. Je sais pas ce qu'il y a comme boss, mais. Gutsman. Hop. Et t'as envoyé un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est ça qu'on fait hein. Ouais, il perd de la vie, hein. Il y a plus de la moitié. Après, il y avait une bulle autour de lui, je ne sais pas ce que c'est. Aïe. Ah ouais, et là je fais comment alors Eh ben maintenant t'es baisé. Je peux pas attendre les sorties. Ah bah, ok, si tu peux l'avoir avec électricité, c'est Encore une fois, ça va être bon. Oh putain Ah bah, t'es encore là en plus <laughs> Ça Ça de vie large chez J'ai pas du tout compris ce qu'il fallait faire pour le battre, ce boss. Mais apparemment... point, c'est génial. C'est combien de niveau là C'était le troisième. Je pense qu'il fallait peut-être gérer plus le Gutsman au fur et à mesure pour continuer dans le bloc, pour esquiver, voire sauter sur les gros blocs.